Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет ашьақәгылара мҩа ду ианысит. Ауниверситет аҽарҭбаауеит иахьатәи аамҭа аҽақәыршәаны, иахьатәи аамҭазы аҿар азанааҭқәа рацәаны иахьроуа иреиҳау цара иурҭоуп. иара ашықәгылараҿы ихықәкыхадоуп аинтеллектуалтә кадрқәа атәылазы рааӡара аԥснытә аҳәынҭқарратә университет ари аб иԥарақәа еимаздо аҵасқәеи ҿыц аԥсҭазаара иаланагало аҟазшьақәеи реинырреи рҽахьеидыркылои рҽахьдырҭбаауеи ҵара иурҭо аҿар рыхдырреи рҭакԥхықәреи наҟнаҟтәи рԥеиԥшазы а университетаҷе иҳуб шфакультетк а дунеизиги ахинзанаӡааӡо аԥснытәи ҳәынҭқарратә университетаҷе ауп иахьыҟоу аԥсуа бызшәеи алитературеи ркафедра а университет аҟны хнызқьҩык инарзынаԥшуа астудентцәа занааҭқәа алархуеит аԥснытәи ҳәынҭқарратә университет уҭалар уара уԥеиԥши аԥсны наҟнаҟтәи аԥеиԥши еидҳәалахоит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет зқьышәи ҩажәаҩ шықәса раахижьҭеи уара иуцуп.